Cantate. Ah, com'è e tuono. Ma quando accende questa strada. E fare tutto quanto la stessa via. A stregnamento in mano la rosaria E invocano chi è devoto della Maronna. Yeah. se non allora, pure mi momento a camminare. E tra lacrime e preghiere, arrivammo a casa tua. Sarà questa fortuna, io prima a trasi so proprio. Guarda, volessi sapere che voglia te. E mo ti dico, una creo devoto. E cridere, cridere, ma che non è facile perché non credo. sono stato peccatore. Non ci mai pregato, non ci mai creduto. E oggi sto a vedere, per te portare nudo. O faccio vestire bianchi senza scarpa, con mano vero battente, con mano vero devoto, proprio come a papà mio. Tu sei una mamma con cuore a pizza, ma le mie figlie sono morte in faccia alla croce. 사람이 브라시 말리 행진이 같이 e se più bello questo ripeto in pace conosce a chi è scuola, tu hai imparato pure bene a chi faceva un male, tu hai imparato a dare la mano a chi vinta vita in niente, ma devi tutte cose, te la tenete mano in nero, tenete, che siamo a me tutto quanto